sale con City. Y bueno, estamos una gran sorpresa, traemos eh, la nueva Lemon 2016, Dani. ¿Qué trae ahora nuevo la, 2016? Bueno, para empezar el cambiador lo mejoramos, lo actualizamos con cambiador Claris. Tiene mejor performance. También eh, el broche se cambió de lugar, ahora es eh, más intuitivo estaba en esta posición y ahora ya se cambió para, para la parte superior. También para este año, eh, nuevo es este color naranja. Eh, estamos también pues, eh, en otros colores más, más, más vivos. Ya ven que la marca de Lemon es organita y muy colorida. Está este color y también traemos ahorita el color negro mate. Bueno, ¿cómo se pega la lemon? Primero tiene que estar en el primer nivel de la altura, de abajo hacia arriba, es el primer punto, Tiene que checar que está aquí el, manubrio. Después, el segundo paso es bajar el asiento. Bajamos manubrio, apretamos broche de bloqueo, la parte de en medio, la plegamos y aquí como pueden ver una de las características que, se, que sigue en la 2016 es el sistema de bloqueo. Es decir, la bici tiene un sistema propietario de bloqueo el cual cuando ustedes la carguen no se abre, es un sistema con broche, ya viene así, ahorita ya la bici ya está plegada. Para desplegar es totalmente a la inversa, desbloqueo, pongo seguro, desbloqueo también la parte frontal manubrio y bueno, pongo el asiento a la altura correcta para mi, para mi persona. Viene muy completa la bici, pesa 11.5 kilos, cableado interno que también hace, que tenga un look muy limpio. Es algo también, eh, ustedes saben, las camas alta siempre traen cableado interno. Y eh, bueno, todo lo demás ustedes ya conocen 100% aluminio. Bueno, y también como novedad de 2016 en Lemon, traemos su bolsa para viaje esta es una bolsa que obviamente soporta es para que la puedan transportar o también eh, guardarla y que no se raye la bicicleta. ¿Qué tiene de distinto a las demás bolsas? Bueno, lo más importante es que está hecho por personas eh, con capacidades diferentes. Tiene materiales reciclados, como pueden ver viene con hule de cámara eh, reciclada de llanta, llanta de bicicleta. y tratamos de darle ese toque ¿no? distintivo de la marca. Viene con esto también eh, bordado, el logo de Lemon. Tiene una bolsa por si quieren guardar llaves o eh, la carretera Y también tiene su asa, que viene con su asa por si se la quieren colgar en el hombro. La bolsa ya también está disponible, vienen dos tamaños, tanto para la bicicleta modelo Dani como la Cien Son Y la pueden encontrar en Motolondo o con nuestros distribuidores.